Вітаю вас, шановні колеги! Сьогоднішній відеоурок присвячений вивченню документу нарахування зарплати працівникам організації. Конфігурація Бухгалтерія для України редакція 1.2. Саме цей документ відповідає за автоматичний розрахунок нарахувань та утримань. Податків та внесків кожного співробітника підприємства. Форму документу нарахування заробітної плати можна відкрити через меню Зарплата обравши пункт нарахування зарплати. Або на закладці Зарплата панелі функції, натиснувши лівою кнопкою миші на відповідному посиланні. У тому і іншому випадку відкривається форма списку документів нарахування заробітної плати. Склад списку залежить від обраного в панелі інструментів періоду, а також може залежати від встановленого за допомогою відповідного механізму відбору. При натисканні на кнопку Додати відкривається форма нового документу, структура якої дещо відрізняється від структури більшості форм інших документів конфігурації. Шапка документу містить стандартні реквізити номер, дата документу та відповідальний. Для забезпечення можливості нарахування заробітної плати по окремим організаціям і підрозділам формі документу ми бачимо відповідні реквізити. В командній панелі документу розташовані декілька кнопок, які дозволяють виконати групові операції по автоматичному заповненню реквізитів та повноцінному розрахунку заробітної плати з урахуванням відбору по вказаним організації та підрозділу. При натисканні кнопки Заповнити та розрахувати все заповнюються всі табличні частини і виконується розрахунок всіх нарахувань, податків та внесків. Кнопка Заповнити працює лише в тому разі, коли вже сформований список працівників в середній частині форми і дозволяє заповнити табличні частини документу. Ну і звичайно, при натисканні на кнопку Розрахувати виконується розрахунок усіх табличних частин. Якщо відкривається форма нового документу, як в нашому випадку, автоматично в залежності від поточної дати формування документу заповнюється реквізит місяць нарахування. І в залежності від значення цього реквізиту, також автоматично на підставі даних, які зберігаються в регламентованому виробничому календарі, визначається норма робочих днів за місяць і відповідна кількість робочих годин. Звичайно, місяць нарахування, норму днів за місяць і норму годин. При необхідності можна змінити вручну. Значення цих реквізитів будуть проставлені в якості нормативного та відпрацьованого часу для усіх співробітників при автоматичному заповненні табличної частини нарахування. В середній частині форми документу розташована таблична частина, в якій зберігається список співробітників, яким поточним документом нараховується заробітна плата, окрім прізвища, ім'я та по батькові. Таблична частина має колонку з табельними номерами робітників. Командна панель цієї табличної частини, окрім стандартних реквізитів, має кнопку Заповнити, при натисканні на яку ми маємо змогу обрати один з варіантів заповнення по всіх працівниках, списком працівників, підбір працівників і звільненими працівниками. При натисканні позиції списком працівників Відкривається вікно формування списку працівників, в якому можна встановити параметри відбору для формування списку. На даний момент встановлений автоматичний відбор по організації Добро. При необхідності відбору по підрозділу активуємо поле вибору, переходимо в список підрозділів організації Добро і вибираємо, наприклад, адміністрацію. Автоматично встановлюється позначка участі реквізиту підрозділ у відборі. Склад реквізитів відбору може регулюватися за допомогою кнопки Додати. При натисканні на цю кнопку відкривається вікно вибору доступних для відбору полів. Ми нічого додавати не будемо. Видалимо пусте поле і натиснемо кнопку Виконати. Ви можете самостійно впевнитися в тому, що список складається саме з робітників підрозділу адміністрація, незважаючи на пусте значення реквізиту підрозділ форми документу. Для формування списку можна також використати варіант підбір працівників. При такому варіанті відкривається форма списку довідника співробітників організації, за допомогою якого можна сформувати довільний список робітників організації. Закриваємо форму і бачимо, що тільки що ми додали до існуючого списку ще трьох співробітників. Зважаючи на те, що розрахунок заробітної плати потребує наявності великої кількості різноманітних вихідних даних по кожному співробітнику, а також включає в себе окремі розрахунки нарахувань, утримань, внесків у фонди, податку на доходи фізичних осіб, форма документу нарахування заробітної плати для кожного такого розрахунку має окрему табличну частину. Склад реквізитів кожної такої табличної частини забезпечує можливість вводу та візуального контролю необхідних даних для конкретного розрахунку. Зі структурою кожної табличної частини ми з вами познайомимось в процесі подальшого формування тестового документу. Переходимо до табличної частини нарахування. Ця таблична частина також в командній панелі має кнопку Заповнити. При натисканні на цю кнопку ми можемо вибрати варіант по всіх працівниках зі списку, який представлений в середній частині форми, або по конкретному працівнику, попередньо вибравши його із створеного нами списку. Вибираємо, наприклад, Іванцову Лілію Євгеніївну та обираємо варіант заповнення по працівнику. Віконці, що попереджає нас про вилучення даних вибраного нами співробітника з табличної частини нарахування для продовження роботи, ми натискаємо так, тим більше, що там дані наразі взагалі відсутні. І впевнюємося в тому, що в табличній частині сформовано два рядки саме по Іванцовій Лілії Євгеніївні. Давайте спочатку заповнимо таблицю нарахувань по всіх працівниках. Після чого перейдемо до знайомства з структурою цієї табличної частини. Натискаємо кнопку Заповнити, обираємо варіант по всіх працівниках, підтверджуємо свій вибір. І бачимо, що в таблицю нарахувань автоматично потрапляють всі види розрахунків, які призначені кожному співробітникові документами прийом на роботу в організацію, кадрове переміщення організації введення відомостей про планові нарахування робітників організацій. В колонці розмір автоматично відображається розмір окладу за повний місяць, а для виду розрахунку індексація кількість робочих днів. Також автоматично заповнюються дати початку і кінця періоду, за який виконується нарахування, а також аналогічні реквізити базового періоду нарахування. Дати початку та закінчення базового періоду можуть відрізнятися від відповідних значень періоду нарахувань так званих залежних нарахувань, наприклад, лікарняні, відпускні тощо. У відповідності до значень реквізитів шапки встановлюється кількість робочих днів та годин по нормі за місяць нарахування. Такі самі значення дублюються в реквізитах групи відпрацьовано. Якщо робітник працював не повний місяць, кількість робочих днів необхідно змінити вручну. При виконанні розрахунку цей параметр буде врахований і результат розрахунку з'явиться в одноіменній колонці Результат. Після розрахунку кількість оплачених днів відображається в колонці Оплачено днів годин. Давайте натиснемо в командній панелі кнопку Розрахувати. Виберемо позицію по всіх працівниках. І побачимо, що результат розрахунку з'явився в одноіменній колонці. Результат. Якщо за якихось обставин вид розрахунку потребує способу відображення в бухгалтерському обліку, який відрізняється від встановленого в кадрових документах, необхідно вказати цей спосіб відображення у відповідному реквізиті, вибираючи його з довідника способу відображення зарплати в регламентованому обліку. Для продовження роботи з документом пропоную заповнити всі табличні частини нарахування, внески, ПДФО, утримання та внески ФОП для всіх співробітників, які були відібрані нами в табличній частині працівники організації. Для цього натискаємо кнопку Заповнити в шапці документу. Вибираємо варіант по всіх працівниках, після чого Погоджуємося з тим, що табличні частини документу будуть очищені, натискаючи кнопку Так. І для виконання розрахунку натискаємо кнопку Розрахувати та обираємо підходящий варіант. Думаю, відмінність варіантів пояснювати немає сенсу, тому робимо розрахунок також по всіх працівниках. Звертаю вашу увагу на те, що значення практично всіх реквізитів рядка табличної частини можна змінити вручну і повторити розрахунок. Якщо ми змінюємо значення реквізитів, від яких залежить результат розрахунку, підсумковий результат, звісно, зміниться у відповідності до нових значень. Тому до цих дій треба відноситись з великою обережністю та відповідальністю. І ще одне дуже важливе зауваження користувачу доступний і головний реквізит, який виділений жирним шрифтом результат. Ручне коригування результату дає можливість виключити алгоритм розрахунку в поточному рядку. Змінимо, наприклад, результат в першому рядку на 5000. Натиснемо кнопку Enter і побачимо, що автоматично знімається ознака автоматичного розрахунку порядку і з'являється зображення руки в полі картинка. В подальших розрахунках результат залишається незмінним. Давайте розрахуємо цей рядок по працівнику. Система звертає нашу увагу на те, що автоматично розрахувати документ можна тільки після його запису. Підтвердимо своє рішення і побачимо, що результат 5000, який ми ввели вручну, залишився незмінним. Цей варіант дає можливість встановити необхідне значення всупереч налаштуванням програми і, можливо, за якихось обставин може знадобитися. Перш ніж перейти до вивчення інших табличних частин, слід окремо зупинитись на принципах нарахування сум індексації. Для виконання автоматичного розрахунку індексації у відповідності до вимог законодавства Конфігурація забезпечує зберігання даних про щомісячний індекс інфляції в спеціалізованому регістрі відомостей індекс інфляції, який можна заповнювати та редагувати самостійно, відкривши форму списку регістру через меню зарплата, нормативні параметри, індекс інфляції. Але, звичайно, дані цього регістру коригуються автоматично при оновленні конфігурації. Дата підвищення розміру заробітної плати фіксується в регістрі відомостей параметри розрахунку індексації, виключно за допомогою документів кадрового обліку, прийом на роботу або кадрове переміщення. Записи цього регістру неможливо змінити вручну, тому посилань на його форму списку ні в меню, ні в панелі функцій ви не знайдете. Перегляд записів можливий лише через меню операції, регістри відомостей Параметри розрахунку індексації. Кожен запис регістру зберігає дату підвищення заробітної плати по працівнику, коефіцієнт індексації і в разі необхідності суму фіксованої індексації. Для розрахунку індексації сумісників в базі даних повинна реєструватися інформація про вже нараховану індексацію по основному місцю роботи що забезпечує документ введення відомостей про індексований дохід. Відкрити такий документ можна на панелі функцій за відповідним посиланням введення відомостей про індексований дохід. Давайте відкриємо існуючий документ і побачимо, що в табличній частині документу по працівнику вказується місяць нарахування індексації, база та сума індексації. Повертаємося до документа нарахування заробітної плати і продовжуємо наш урок. При заповненні документу за допомогою кнопки Заповнити в командній панелі документу одночасно, окрім нарахувань, заповнюються також табличні частини внески, ПДФО, утримання при наявності відповідних видів утримань у співробітника і внески ФОП. Відповідно, при використанні кнопки Розрахувати в тій же командній панелі результати розрахунку утримань податків і внесків відображаються у відповідних реквізитах цих табличних частин. Порядок розташування табличних частин зліва направо встановлений в тому порядку, який визначається логікою розрахунку. Спочатку розраховуються нарахування, потім розраховуються внески співробітників у фонди Розмір яких залежать в першу чергу від суми нарахувань, після чого розраховуються утриманням та ПДФО з урахуванням суми розрахованих внесків. Поточні конфігурації для кожного робітника при прийомі на роботу або кадровому переміщенні в регістрі відомостей внесків у фонди працівників організації, який знаходиться в меню зарплата, облік ПДФО, внесків у фонди працівників організації, формується повний перелік обов'язкових внесків, який може відрізнятися для кожної окремої категорії працівників. Для інвалідів, льотчиків та деяких інших категорій платників внесків передбачається окремі набори елементів довідника податків. Давайте принагідно скористуємося існуючим механізмом відбору і подивимося, який перелік внесків визначений для богословського Федіра Михайловича. Виділяємо потрібний нам рядок. Переходимо до кнопки Відбір позначення в поточній колонці, натискаємо її і бачимо, що для співробітника Богословського визначені податки ЄСВ лікарняні, ЄСВ працівники, ЄСВ ФОП працівники та ЄСВ ФОП лікарняні. І саме у відповідності до цього списку будуть розраховуватися податки пана Богословського. Довідник податки можна також переглянути в меню Зарплата, облік ПДФО та внесків податки. Цей довідник містить перелік всіх встановлених законодавством внесків на обов'язкове державне соціальне страхування. Ставки для розрахунку внесків зберігаються в регістрі відомостей шкала ставок податків. Якщо ми хочемо ознайомитися з даними цього регістру, необхідно спочатку визначитись з видом податку в довіднику. Наприклад, виберемо елемент ЄСВ працівники, потім натиснути кнопку Перейти та обрати позицію Шкала ставок податків. Кожний запис цього регістру відповідає певному конкретному податку і періоду використання, окрім назви, розміру ставки та порогу використання, кожний запис має поле для зберігання інформації про рядок регламентованого звіту, в якому повинна відображатись сума внеску по цій ставці. Дані цього поля вибираються безпосередньо з довідника статті податкових декларацій. Дані про максимальну заробітну плату, на яку нараховуються внески, зберігаються в періодичному регістрі відомостей відомості про внески в фонди. Переглянути записи цього регістру можна також за допомогою кнопки Перейти в формі списку довідника податки. На початку роботи з інформаційною базою всі необхідні параметри розрахунку внесків автоматично заповнюються та є актуальними на момент початку ведення обліку. Зміна параметрів на державному рівні відслідковується розробниками програмного забезпечення та при оновленні чергового релізу параметри автоматично коригуються у відповідності до законодавства України. Для більшої зручності подальшої роботи з документом пропоную розвернути форму документу нарахування заробітної плати на все робоче поле програми. Натискаємо відповідну кнопку. І настає час згадати про призначення кнопки під назвою Перемкнути відбір списку, яка розташована в командній панелі табличної частини зі списком співробітників. Почергове натискання на цю кнопку дозволяє включити або виключити у всіх табличних частинах відбір даних по робітнику, виділеним в списку працівників. Це полегшує роботу з документом при контролі даних або редагуванні реквізитів, особливо при наявності великої кількості робітників. Натискаємо на кнопку, включаємо відбір по Аксьонову і повертаємось на вкладинку Внески. Зовсім коротенько познайомимось зі складом реквізитів табличної частини внески. Тут, як і у більшості табличних частин документу, присутні реквізити картинка і ознака авторозрахунку. В полі картинка, як ми вже з вами бачили, може візуально відображатися факт втручання користувача в процес розрахунку шляхом примусової зміни підсумкового результату розрахунку рядка. Ознака авторозрахунку при формуванні документу встановлюється автоматично і автоматично знімається при зміні результату. Призначення інших реквізитів, в принципі, інтуїтивно зрозуміле. Це працівник, назва податку, відповідний податку вид розрахунку, період, за який нараховується внесок, базова сума для розрахунку внеску, в тому числі сума відпускних, база з урахуванням обмеження, встановленого законодавством, результат розрахунку, стаття податкової декларації період дії межі розрахунку внеску, сама межа розрахунку внеску, ставка розрахунку внеску і код категорії застрахованої особи. Більш докладно поговоримо про призначення реквізиту база відрахування, який використовується лише в тому разі, якщо, по-перше, у співробітника присутнє нарахування одночасно по декількох видах доходу заробітна плата, оплата за договором ГПХ або лікарняні. По-друге, сума всіх нарахувань перевищує межу, з якої нараховуються внески. На момент формування нашого документу межа складає 20 706 гривень. Не будемо ускладнювати поточний документ, а для прикладу перейдемо до іншого спеціально підготовленого тестового документу, якому співробітниці підприємства. пані Уварові в жовтні місяці нараховано за окладом 20 тисяч гривень і одночасно внесена сума лікарняних 5 тисяч гривень. По правилам розрахунку внесків програма спочатку розраховує ЄСВ заробітної плати, потім з оплати за договором ГПХ, після чого вже з суми лікарняних. Переходимо на закладку Внески, де в нижньому рядку бачимо в колонці результат суму 720 гривень, яка складає 3,6% від базової суми 20 тисяч гривень. В верхньому рядку в колонці База відрахування автоматично проставлена сума вже врахованої бази 20 тисяч гривень, яка віднімається від значення максимально можливої бази розрахунку ЄСВ з колонки межа 20 706 гривень, і вже суми залишку 706 гривень береться 2% що в результаті складає 14 гривень і 12 копійок. Сподіваюсь, що з призначенням реквізиту база відрахування нам з вами тепер все ясно, тому закриваємо тестовий документ і повертаємося до подальшої роботи. Як і всі інші табличні частини документу, табличну частину внески можна заповнити за допомогою кнопки Заповнити як по всіх працівниках, так і по окремому працівнику. Після чого розрахувати за допомогою відповідної кнопки по всіх працівниках, по працівнику і по працівнику з коментарями. Режим по працівнику з коментарями ми з вами розглянемо при вивченні табличної частини ПДФО. Крім того, за допомогою кнопки По податку можна встановити відбір рядків табличної частини по одному з видів податків. Для того, щоб побачити, як працює ця кнопка, спочатку натиснемо на кнопку Перемкнути відбір списку табличній частині з'являються рядки з усіма співробітниками. Вибираємо податок ЄСВ лікарняні, натискаємо кнопку по податку і впевнюємось в тому, що табличній частині в даному випадку показані тільки податки ЄСВ лікарняні. Відключаємо відбір. І натискаємо кнопку по сумі. В такому разі виконується відбір непорожніх результатів. Тобто тільки тих записів, результат в яких не дорівнює нулю. І бачимо результат відбору. Натискаємо кнопку Повторно, і у нас на екрані з'являються рядки з порожніми результатами. Знову переключаємо відбір списку і продовжуємо нашу роботу. Як ми з вами бачимо, Єдиний соціальний внесок працівника вже розрахований і складає суму 252 гривні 24 копійки. Але треба пам'ятати, що при наявності ручного втручання в результати основних нарахувань, а ми з вами змінили суму окладу Аксьонова Артура. Ми повинні на закладці внески за допомогою кнопки Розрахувати перерахувати всі внески цього працівника. Вибираємо відповідний режим, підтверджуємо наше рішення і бачимо, що в результаті розрахунку база розрахунку змінилася у відповідності до внесених нами змін по нарахуванням, і відповідно змінився результат розрахунку, який тепер становить 306 гривень 24 копійки. Тепер сміливо переходимо на закладинку ПДФО. На закладці ПДФО розташована одноіменна таблична частина призначення реквізитів якої введення і зберігання в інформаційній базі необхідних даних для розрахунку ПДФО по співробітникам табличної частини працівники. Кожен окремий рядок табличної частини зберігає посилання на співробітника, податковий період нарахування податку, код доходу для звітності вид як основної, так і збільшеної ставки, суму доходу як суму усіх нарахувань працівника в табличній частині нарахування, результат розрахунку в колонці податок, вид пільги ПДФО, якщо така існує у співробітника, кількість пільг та дані про повний дохід. Автоматичний розрахунок податку забезпечує врахування всіх необхідних параметрів у відповідності до поточного законодавства врахування сум соціального внеску для деяких видів доходу в залежності від коду доходу, використання наявних у співробітника пільг. Класифікатор видів доходів зберігається в довіднику види доходів ПДФО, який ми знайдемо через меню Зарплата, облік ПДФО та внесків, види доходів ПДФО. В кожному елементі довідника вказується як код доходу, так і код, який використовувався до 2011 року, найменування доходу, спосіб відображення в регламентованому обліку, позначка необхідності віднімання сум соціальних внесків та пільг при розрахунку податку, а також види ставок для різних соціальних груп робітників. Для кожного виду ставки значення проценту ставки та порогу використання зберігається в періодичному регістрі відомостей ставки ПДФО. Знову йдемо до меню зарплата. Тепер в нормативні параметри ставки ПДФО. У формі списку регістру ставки ПДФО ми бачимо розміри ставки і поріг їх використання. У плані видів розрахунку нарахування організації кожному виду нарахування ставиться у відповідність один з видів доходу. Якщо у нарахування не визначений код доходу ПДФО, таке нарахування не буде обкладатися податком. Пільги по ПДФО для кожного співробітника фіксуються спеціальним документом заява на застосування пільги ПДФО. Такі документи формуються або на підставі документу прийом на роботу в організацію, або при потребі вручну. Форму списку документів цього виду можна відкрити через меню Зарплата, облік ПДФО і внесків. Заява на застосування пільги ПДФО. Відкриваємо один з існуючих документів і бачимо, що таблична частина документу має реквізити співробітник, вид пільги, який вибирається з довідника види пільг працівників організації, дата зміни пільги і ознака актуальності рядка. При проведенні документ формує рухи в періодичному регістрі відомостей пільги працівників організації дані якого використовуються при потребі при розрахунку ПДФО в документі нарахування зарплати. Розмір базової пільги в грошовому еквіваленті визначається за даними реєстру відомостей, мінімальна оплата праці, меню зарплата, нормативні параметри, мінімальна оплата праці і реєстру відомостей розміри пільг ПДФО. В регістрі відомостей розміри пільг ПДФО визначається розмір пільгів у вигляді частки від мінімальної зарплати, а також поріг використання пільги. При виконанні розрахунку ПДФО співробітника, який має право на пільгу, сума базової пільги вираховується з доходу, якщо сума доходу менше встановленої межі, тобто реквізиту поріг в регістрі відомостей розмір пільги ПДФО. Якщо документом нарахування заробітної плати нараховуються відпускні, і якщо відпустка триває якийсь період наступного місяця, в поточному місяці ПДФО утримується з суми заробітної плати за відпрацьовані до відпустки дні і всієї суми відпускних. При цьому розрахунок ПДФО виконується окремо з доходів кожного місяця. Треба пам'ятати, що для того, щоб розрахувати ПДФО з доходів наступного місяця, слід встановити позначку не використовувати пільгу по ПДФО для нарахувань майбутніх періодів в обліковій політиці по персоналу. Підприємство, облікова політика по персоналу. Колонка Не застосовувати пільгу ПТФО для нарахувань майбутніх періодів. В разі необхідності, наприклад, при звільненні працівника або при зміні права на пільгу, треба в табличній частині ПДФО встановити позначку перерахунок ПДФО і скористатись спеціальним режимом заповнення табличної частини з початку року, який використовується після автоматичного заповнення документу. Заповнити по працівнику з початку року так 2015 рік на жаль, в нашій демонстраційній інформаційній базі в періоді 2015 року нема жодного документу, яким би нараховувався ПДФО. Тому ми маємо в табличній частині тільки два записи. Але в разі наявності таких записів за весь період при перерахунку розраховуються суми додаткового утримання або повернення ПДФО. Отже, знімаємо ознаку перерахунок ПДФО. Натискаємо кнопку Розрахувати і вибираємо позицію по працівнику з коментарями. Підтверджуємо наше рішення і в результаті отримуємо нові цифри в колонці Дохід і податок. Чому нові? Тому що уважні користувачі пам'ятають, що до виконання операцій по перерахунку і перезаповнення табличної частини ПДФО сума доходу складала 7006 гривень 62 копійки. Це було пов'язане з тим, що після того, як в табличній частині нарахування ми внесли зміни в результат розрахунку окладу по днях, змінивши суму 3500 на суму 5000, але після цього на закладці ПДФО суми доходу і податку не перерахували. Тепер же після розрахунку колонці Дохід ми маємо повну суму нарахувань і відповідно розрахований податок на доходи фізичних осіб. Яким же чином розраховувався цей податок, ми з вами можемо подивитись у вікні коментарів, де крок за кроком прокоментований весь хід розрахунку, з якого видно, що з суми доходу 8506 гривень була відмінусована сума ЄСВ 306 гривень 24 копійки. Таким чином, база податку склала 8200 гривень 38 копійок. А сума податку відповідно 1230 гривень і 6 копійок. Окремо був розрахований військовий збір, в якому ЄСВ не враховується, тому сума податку складає чисті 1,5% від повної суми доходу, а саме 127 гривень і 60 копійок копійок. Закриваємо вікно коментарів і крокуємо далі. Переходимо до табличної частини утримання, яка в порівнянні з іншими має досить просту структуру. В разі наявності якихось утримань по працівнику реєструється відповідний вид розрахунку. Це можуть бути, наприклад, штраф, аліменти або профсоюзні внески, період, в якому відбувається утримання, розмір утримання який може в залежності від характеру утримання складати або процент від бази розрахунку, або фіксовану суму. Значення реквізиту розмір вводиться користувачем вручну, після чого виконується розрахунок і результат з'являється в одноіменній колонці. Давайте для тестового прикладу додамо в табличну частину рядок, який фіксуватиме факт утримання з пана Аксьонова профсоюзного внеску. Додаємо рядок табличної частини. Переходимо до реквізиту утримання. І в плані видів розрахунку утримання організації виберемо вид утримання профсоюз. Але спочатку познайомимося з налаштуваннями видів розрахунку утримання. В формі виду розрахунку, окрім найменування виду розрахунку, визначається спосіб розрахунків. Це може бути або розрахунок відсотком, або фіксованою сумою. В даному випадку нам більше підходить значення відсотком. В разі використання способу розрахунків відсотком категорія виду розрахунку може бути тільки залежною або залежна першого рівня, другого або третього, в даному разі залежна першого рівня. В табличній частині базових розрахунків ми бачимо з вами види розрахунку, від яких залежить сума утримання. Список розрахунків можна міняти, додаючи або виключаючи із списку відповідні види розрахунку. Залишаємо список незмінним. Закриваємо форму виду утримання, не зберігаємо зроблені зміни і вибираємо вид утримання профсоюз в табличну частину утримання. Період утримання підставився автоматично, це жовтень місяць поточного року. А ось в комірці розмір необхідно проставити розмір утримання в процентах. Нехай це буде 1%. Розраховуємо табличну частину по працівнику, підтверджуємо наше рішення і маємо в колонці результат результат розрахунку 1% від суми нарахування 5000 гривень. Ми повинні пам'ятати, що загальна сума нарахувань пана Аксьонова складає 8506 гривень і 62 копійки. Але в розрахунок профсоюзного внеску не потрапила сума нарахованої індексації в зв'язку з тим, що при налаштуванні утримання профсоюз ми не внесли цей вид нарахування до бази розрахунку. Гадаю, що при бажанні ви можете самостійно змінити налаштування виду утримання профсоюз, додавши до бази утримання вид розрахунку індексація. А наш урок продовжується. Наступна вкладинка внески ФОП. Більшість реквізитів табличної частини внесків ФОП вам вже знайомі по роботі з табличною частиною внески. Вони розташовані на тих самих місцях і виконують аналогічні функції. На них ми зупинятися не будемо. З початку 2015 року в Україні діє нова норма нарахування єдиного внеску якщо база нарахування єдиного внеску, крім винагороди за цивільно-правовими договорами, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата. В такому випадку сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Умовою використання вказаної норми для єдиного соціального внеску є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць. Тому в останніх релізах конфігурації в табличній частині внески ФОП з'явились реквізит Мінімальна база, в якому автоматично відображається сума мінімальної заробітної плати, а також реквізити, в яких відображаються суми до нарахування до мінімальної бази та сума до нарахованого внеску, і які заповнюються також автоматично при розрахунку внесків у випадку, якщо сума заробітку не перевищує мінімальну заробітну плату. Знову не станемо експериментувати з поточним документом, а скористаємось підготовленим прикладом і відкриємо підготовлений тестовий документ. В списку працівників вибираємо пана Офімцева. І в табличній частині нарахування бачимо одне нарахування по окладу на суму 1120 гривень. Переходимо до табличної частини внески ФОП. І знайомимося з результатами автоматичного розрахунку єдиного соціального внеску. В зв'язку з тим, що база нарахування менша за базу з обмеженням яка дорівнює мінімальній заробітній платі, сформована сума до нарахування 1218 мінус 1120 98 гривень. І розрахований результат до нарахування внеску як добуток бази до нарахування на розмір ставки внеску 36 гривень 2 копійки. В комірці результат відображається повна сума внеску на ФОП по рядку. Отже, з процесом до нарахування внесків ми з вами розібрались. Наразі декілька слів про ще один новий реквізит табличної частини внески ФОП коефіцієнт ставки. Закон України від 2 березня 2015 року номер 219 який набрав чинності з 13 березня цього року, надав значній кількості роботодавців право на застосування понижуючого коефіцієнта, який зменшує ставку єдиного внеску. І якщо ваше підприємство має право на застосування понижуючого коефіцієнта, його значення вноситься в поле цього реквізиту, яке за замовчуванням має значення 1. Згідно з вимогами закону, в 2015 році понижувальний коефіцієнт не є фіксованою величиною, а розраховується щомісяця для кожної організації. Для цієї мети в конфігурації доданий регістр відомостей коефіцієнти ставки внесків ФОП. Якщо коефіцієнт на місяць не заданий, розрахунки внесків відбуваються по звичайній ставці. Тепер з чистою совістю повертаємось до нашого робочого документу. І остання вкладинка, з якою ми познайомимось на сьогоднішньому уроці розрахунковий листок. На цій вкладинці формується розрахунковий листок стандартної форми, в якому представлені всі нарахування і всі утримання, сформовані поточним документом. Тут виводиться вся інформація по кожному виду розрахунку нарахування, повна сума нарахувань. В разі наявності боргу за організацію на початок місяця ми побачимо тут суму боргу. А також показуються всі утримання, здійснені в цьому місяці, загальна сума утримань і остаточний борг за організацію на кінець місяця. Як ви можете помітити, розрахунковий листок формується навіть в тому разі, якщо документ залишається непроведений. Процес відображення результатів розрахунку документу нарахування зарплати в регламентованому обліку, який відбувається при проведенні документу, структуру і правила використання довідника способу відображення зарплати в регламентованому обліку і варіант формування документу в режимі попереднього розрахунку, тобто авансу, ми розглянемо в другій частині нашого уроку. Сподіваємось, що перша частина була корисною для наших користувачів і дякуємо за увагу. До побачення!